Здравствуйте! В этом видео будет вестись поэтапное наблюдение за развитием огуречной рассады до времени ее высадки в грунт. Итак, начинаем наблюдение за развитием огуречной рассады после высадки ее из семечки в стаканчике. Вот так выглядит у меня рассада на четвертый день после посадки. Сейчас поближе глянь, как все. Вот огур... огурчики взошли там. Они зашли еще на третий день меня. Тут заодно идет и тепло, и света достаточно им. Сегодня четвертый день после посадки. С того времени, как посадили огурцы из семечки, прошло 15 дней. И вот смотрим, как выглядят они. Одни более развиты, другие меньше. Свет везде вроде бы одинаково распространяется. Вот это интересный сорт огурца, называется полковник, но непонятно, что это за сорт какой-то интересный. Итак, ведем наблюдение дальнейшее по развитию огурцов. С того времени, как посеял семена огурца на рассаду, прошло уже 20 дней. Вот смотрим, как они выглядят. Здесь и другие рассады, перец, помидор, всего понемножку. С момента посадки семян огурца прошло 27 дней. И вот мы наблюдаем, на 27 день появились усики. Вчера их не было, а сегодня усики появились здесь. Что необходимо сделать? Эти усики я просто их отщипываю, они не нужны. Потому что они тоже тянут сок, как и цветок. Поэтому пусть она лучше укореняется и растет, и рассада пусть набирает силу. Вот как мы видим, как выглядит данная рассада. Часть рассады, которая покрупнее, унесли в теплицу, а эта помельче еще находится здесь под светом и в тепле. С того времени, как посадил огурцы на рассаду, из семечки прямо в землю, прошло более 30 дней. А как дали всходы первые, то прошло как раз 30 дней. Смотрим, какие огурчики у нас есть. Вот это кураж такой, сильно рослый он, он большой. Если бы на улице было бы тепло, то можно уже было бы его высаживать. Но теплицу на днях буду высаживать. Вот это огурец какой-то непонятно, какой-то новый сорт, полковник. Развитие его какое-то недоразвитое. Вот как видим, какие они недоразвитые. Это полковник огурец, новые сорта взяли. Больше их брать не будем. Не знаю, как они по вкусу, но по силе роста мне не нравится. Герман, Кураж, сарацин, те хорошо развиваются. Вот такой краткий обзор данной рассады огуречной, которой исполнилось 30 дней с момента сходу. Вот так выглядит наша огуречная рассада, уже высажена в теплице. Здесь до этого уже росла редиска. Вот видим, какая редисочка уже большая. Это огурцы. После высадки маленечко, конечно, лист пожелтел. Пока он оклемается, сейчас необходимо добавить удобрения для лучшего роста их. Вот эти огурцы, это были мне на подоконнике еще с зимы. Вот какие они большие. Тоже цветут они, эти большие. Они по сантиметру уже 90, а то и более, может быть, побеги такие большие. Вот они как растут. А эти, конечно, еще маленькие. Ну вот и все, такой краткий обзор поэтапного роста огуречной рассады до высадки ее в теплицу. С вами был канал Делаем Сами. Может это видео кому-нибудь будет интересным и полезным. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю богатых урожаев. Всего доброго. До свидания.